hyöty tietysti tulee sitä kautta, että mahdollisimman, mahdollisimman moni pääsee tutustumaan niihin omiin tutkimustuloksiin, mikä sitten näkyy kasvavina viittausmäärinä. Ja sitten nämä erilaiset muodot, että se ei pelkästään tarvitse olla se tutkimuspaperi, vaan kun tosiaan avaa dataa tai lähdekoodia tutkimusmenetelmistä tai muista, niin myös sitä kautta voi saada lisää viittauksia. Että se ei pelkästään ole se yksittäinen tutkimuspaperi ja valmiiksi pureskellut tulokset, vaan myös nämä muuttavat. Kun tämä avoimuus on, on vielä niin kuin sillä tavalla uusi, uusi ja nouseva asia, niin, niin tässä on niin kuin mahdollisuuksia asemoitua, tutkijalle asemoitua niin kuin pioneerina ja, ja, ja saavuttaa niin kuin merkittäviä henkilökohtaisia hyötyjä. Niin kuin oma työ saa paljon vaikuttavuutta, pystyy niin profiloitumaan asiantuntemuksellaan, pääsee vaikuttamaan siihen, että miten, miten niin kuin käytännöt ja toimintatavat kehittyy. Sitä ainakin itse olen huomannut, että ää, tämmöisen tutkimusyhteistyön ja verkoston, verkostojen muodostaminen on paljon helpompaa, kun kun avaa asioita, niin sitten löytää muita samasta aiheesta kiinnostuneita ja ne voi olla ympäri maailmaa, jotka, johon ei olisi mitenkään muuten törmännyt kuin sitä kautta, että avaa, avaa näitä omia, omia menetelmiä tai dataa tai muuta. Yksi keskeinen argumentti avoimuuden puolestahan on se, että, että tota suuri osa tutkimuksesta on, on julkisin varoin rahoitettua, niin silloin sen pitäisi olla myös, myös suuren yleisön ja, ja erilaisten spesifimpien yleisöjen saavutettavissa ja käytettävissä ja, ja myös ymmärrettävissä. Toisaalta niin on paljon tämmöisiä hyviä esimerkkejä maailmalta, missä kun on avoimesti tuotu tutkimusta saataville, niin myös ihan tiedeyhteisön ulkopuolelta on löytynyt henkilöitä, jotka on vaikka lähtenyt kehittämään eteenpäin vaikka jonkinnäköisiä ratkaisuja erilaisiin sairauksien tunnistamiseen tai, tai uusiin tapoihin tehdä jotakin diagnooseja, niin kaikki tämmöinen, niin sitä ei olisi tapahtunut, ellei se, se olisi ollut avoimesti saatavilla. Niin joten, joten ainakin näen tämmöisen niin kuin yhteiskunnallisen dimension aika tärkeänä. Se on ainoa mun mielestä järkipäräinen tapa tehdä, viedä tiedettä eteenpäin. Et siitä jakaa, sitä jakaa muille, ei ainoastaan tuloksia, vaan niitä menetelmiä, joilla tulokset on saatu. Ja sitä myötä tiedä menee eteenpäin. Avoin tutkimus ei ole vaihtoehto, vaan se on välttämättömyys.